पढ़ लिया कर यार पढ़ लिया कर आगे भी तेरी सपली है तेरा क्या बनेगा कर मुझे समझ नहीं आ रही यार मैं तुझे कुछ समझा तो समझ नहीं आ रही बंदा के लिए पढ़ेगा नहीं तो तेरा बहुत बुरा अगर तू नहीं अगर तू नहीं पढ़ेगा ना मेरा भाई तो तेरा हाल भी इस तरह हो सकता है कुछ भी हो सकता है तू भिखारी बन सकता है कमाने का जरिया नहीं होगा देख छोड़ना यार ये देख किस हाँ। तरह का बन जाएगा हाँ। तो पीछे हो ये ये देख अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तेरा हाल ये होगा तू तो इस तरह का बन जाएगा देख भिखारी टोटली भिखारी देखा Sir. Sir, I'm not a professional graduate. I'm mastering in mechanical engineering. भाई चले दोस्ती होगी देखो पढ़ना पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी अब